我现在在这个永藏的走廊，可能有点阴冷，因为它是在地下。你看到左右陈列的呢，都是一些长方形、方形的石刻。如果你有感觉的话，你可能已经知道它是什么。没错，你的感觉是对的，这些都是墓碑。在古罗马时期，庞大罗马城已经有了百万的人口。这个时候有战俘。 有外来的人口，他们如何去识别自己在历史上的印记呢？当他们长眠的时候，他们用石碑的方式：我是谁？我从哪里来？我是干什么职业？如果把历史比作一个尺规，那么这些石碑就是它上面的点点度量。在那个需要区分高低贵贱身份的时代，贵族就是这上面大大的标记，而平民或是奴隶。 便是那些标记之间的小小凹痕。卡皮托利欧博物馆在陈列设计上，将这些石碑摆放在地下通道的两侧。这里阴冷，终年无光，可能是为了不再过分惊扰睡去的灵魂。毕竟，他们今天已经与陵墓分离，在这恰似阴间的地方，也许更适合逝去的先人向我们这些后来者沉着地说出自己的故事。 既然有百万的人口，那么墓碑的数量一定是惊人的。所以，今天在罗马城外的圣保罗堂，我们还能看到另外一组死亡墓碑。有这样一个石刻的，会有一些浮雕。我们会看到这东西，你觉得它是浴缸吗？其实不是，这实际上是一个罗马的石棺。这些石棺在整个罗马城里面会广泛的出现。到了巴洛克时期的时候，进行从事的。 重新建设这些东西被重新运用起来，所以今天你在意大利的街头主要看到它的时候，这个东西是充当什么的呢？是喷泉的接水的池子。这里呢还有一个残片，它应该也是石棺的一部分。我们看到这里面有个深浮雕，仔细的去看这里啊，有一个女性，然后骑在一个牛的身上。那女人能想到的是什么呢？ 它可能跟欧罗巴或者是宙斯有关系，但实际上这里边可能体现的是人对神的献祭的过程。我们再继续看这边，这个东西很大，而且还是带盖子，这是一个比较完整的罗马的石棺。在这个上面有好多的呃浮雕。 丰实程度很高的啊，但是其实可以看到当年这件东西是多么多么的贵重，它体现了罗马贵族对自己下葬啊所追求的一种啊全新的理念。罗马的这种生死观，除了是自我民族意识的体现以外，更多的也受到了古典希腊的影响。这个在肉体上被罗马征服的民族。 因其巨大的文化优势，将自己的灵魂注入到了罗马的基因之中。对于同一种观念的表达，也许会因为时间、地点的区别，不同文化之间有着不同的方式，但往往都会殊途同归，体现出惊人的一致性。至于那些从内容到形式本就极其相似的，若是再考虑到地理的相邻现实，就几乎可以认定。 彼此之间的亲缘关系，这个就是历史研究的基础手段。今天我们在希腊雅典的国家考古博物馆当中，同样会见到墓碑的陈列布展，他们在雕刻的内容上表现了与罗马一样的彼岸观念。在博物馆里面，我们会看到很多是这样的方形的浮雕的板，而这些板实际上不是一些普通的装饰品。 它是古希腊人的一种生死观的代表，因为它是墓碑。古希腊人相信世界分为三部分，分别是天空、大地和阴间。阴间的掌权者就是那个牵着三头犬的冥王哈迪斯。无论你是谁，最终都要在生命的枯竭中败下阵来。从卑微劳作的奴隶到荣耀至尊的皇帝。 无一例外，难逃命运的网罗。这个墓碑和我们中国人墓碑不同，写了一个名字，或者有歌功颂德的一些呃赞颂的词。而希腊的墓碑是非常直观的，它所表现的就是用形象的方式来表现活人对死人的一种礼赞、怀念等等。比如说这个啊，比较经典的一个，这里面有两个人，哪个才是这个墓的主人，也就是死者呢？是这个形象。 如果通过仔细观察，你会发现这两个人的表情是不同的。这个人的表情是高远的，也就是所谓的理性主义的表情，也就是没有表情，代表了他的超脱和进入彼岸的状态。而这个人的表情呢，是一个小的奴隶，他是现实中的人，他的表情是相对哀伤的，因为他正在缅怀他死去的主人。实际上，在这幅作品里面，他要表现的这个现实的意境呢？ 这个小的奴隶是看不见这个人的，因为他已经死去了。而作为站在墓碑外面的所有的人，比如说我们现在以及当时他家属的缅怀者的话，他们实际上是在缅怀这个人的善良，这个人当年是有多好。而这个人已经从已经是一个灵魂的形象表现在这里了。那么他是怎样表现他的善良或者是美德呢？这里有个小的细节，他是在开一个东西，这个东西是什么呢？实际上是一个鸟笼子，因为他。 正在解救一个被下面这只小猫威胁的小动物，而那个小动物已经被他解救出来了，正在他的手中，是一只小鸟。